Ja, ich bin Dana Meyer. Ähm, ich arbeite in der politischen Bildung in NRW, genauer gesagt im Ruhrport in Gelsenkirchen und arbeite da beim aktuellen Forum. Und ähm, da arbeite ich in einem Jugendpartizipationsprojekt äh, mit ganz vielen Jugendgruppen äh, im Ruhrgebiet und kümmere mich gleichzeitig auch noch um innovative Methoden der politischen Bildung, speziell Minilabs und Alternate Reality Games.